саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз әрине 32 екінші параграф эквипотенциалдар беттер және біртекті электр үшін потенциалдар айырымы мен кенеулік арасындағы байланысқа тоқталатын боламыз әрине өткен сабақтың жалғасы о. бұл дегеніміз иә өткен сабақ түсінікті болса бүгінгі сабағымыз қатты қиын болады деп ойламаймын жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыздың күтілетін негізгі нәтижелер әрине осы ә, потенциал эквипотенциалдарды есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар және де оның э, негізгі заңдылықтарына тоқталатын боласыңдар жалпы эквипотенциал беттер деп отқанымыз не барлық нүктелерде электр өрісінің потенциалы бірдей болады беттік экспоненциал деп аталады яғни өткен сабақта айтқан болатынбыз потенциалдар айырымы дегеніміз не дейтін болсақ жалпы потенциал дегеніміз не деген дейтін болсақ яғни электр өрісінің күштік сипаттамасы деп айтқан болатынбыз яғни көріп тұрғанымыздай заряд потенциал беттер арасында орын ауыстырады иә кез келген кезде жұмыс атқарады иә сол кездегі өрістің жасайтын жұмыс нөлге тең болғандықтан біз не істейміз мына жерде көріп тұрғанымыздай жұмысымыз неге тең болады зарядтың және потенциал айырма көбейтіндісі иә немесе былай да қарастырамыз яғни ә, эквипотенциал беттің барлық түрлерінде бір потенциал өріс жүреді деген сөз оған бір міне қарайтын болсақ жалпы бір текті өріс деп көрсеттік мына жерде қарайтын болсаңыздар міне бір текті өріс және нүктелі заряд өрісі деп қарастырдық зарядтарды енді осы жерде <clears throat> қарастыратын болсақ міне қараңыздар жалпы зарядты электр өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр қозғалысын байқаймыз ол үшін көріп тұрғандарыңыздай бізде зарядтың қозғалысы бір текті өрісте және ә, екінші жағдай нүктелі заряд өрісінде ал енді осы жерде күш сызықтарын көретін болсақ қараңыздар біріншісінде күш сызықтарымыз кетті екінші жағдайда күш сызықтары шықты иә демек біз не дейміз барлық нүктелерде электр өрісінің потенциалы бірдей болатын бұл беттер яғни потенциал беттер деп аталады екен қарайтын болсаңыз міне аралықтар бірдей ә, және нүктелі зарядтарды бірдей қозғалатындығын көруге болады екен әрине бұл бізде эквипотенциал беттер деп аталады екен ал енді жер бетіндегі потенциал беттер қалай болады деген сұраққа тоқталып кетейік бізде жалпы жер яғни жердің үстінде потенциалдардың таралуы мына жерде көріп тұрғандарымыздай бірінші суретте екіншісі жер тұйықталған адамның айналасындағы потенциалдардың таралуы көрдіңіз ба, яғни бізде мына жақта жер минус жерде адамда минус болғандықтан бұл не істейді былай қозғалады деген сөз көрдіңіздер ма немесе ә, электр өрісінің кернеулігі және кернеуі деп қарастырайық ә, бір біріне қалай қозғалатындығын бір көрсетіп кетейік өткен сабақта айтқан болатынбыз иә формулаларды білетінбіз сол кезде бізде қарайтын болсаңыздар міне мына жердегі мынау бізге кернеуге тең еді кернеуіміз неге тең потенциалға тең теңдігін осылай көруге болады яғни кернеуіміз тең болады потенциалдардың айырымына тең болады деп қарастырамыз түсіндіре алдық қой екеуінің де өлшем бірлігі неге тең әрине вольт ары қарай кеттік енді осы нәтижесінде форманы түрлендіретін болсақ кернеуліктің формуласы неге тең болады екен бірінші формуламыз немесе былай да жазсақ болады өлшем бірліктеріне келетін болсақ вольт бөлінген метр болады екен ары қарай енді гравитациялық және электр өрісінің ұқсастығына тоқталатын болсақ яғни күш формуласын білеміз иә бүкілем тартылсаң формуласын білеміз ал мынау бізде ненің формуласы кулон күшінің формуласы зарядтар арасындағы не күш деп қарастырамыз екінші бізде мына жерге қарайтын болсақ ненің формуласы әрине g еркін түсудің формуласы иә ал мынау бізде кернеуліктің формуласы нені білдіреді күштік сипаттамасына тең екендігін білеміз келесі потенциалдар айырма, иә бізде потенциалдың неге тең екен міне қараңыздар ә, кернеуға тең екен осылай көруге болады ал мына жақта бізге неге тең болады екен жалпы бізде ә, осы денелердің өзгерісіне тең деп қарастырады екенбіз яғни энергиялардың өзгерісіне тең келесі жұмыс яғни дене мен зарядтардың орын ауыстырған кезде атқарылатын жұмысымыз неге тең егер ол өзгерісте болады иә белгілі бір биіктікке орын ауыстырады ал мына жақта белгілі бір арақашықтыққа орын ауыстыратындығын көруге болады деген сөз ал енді тұйықталған траекториядағы жұмысымыз әрқашан нөлге тең екендігін білеміз иә осылай көруге де болады екен ал енді электр өрісі мен гравитациялық өрістердің ұқсастығына тағы тоқталатын болсақ ә, гравитациялық өрісте жалпы mgh жұмысымыз атқаратын жұмысымыз mgh қа тең болады иә міне <clears throat> ал егер ә, екінші жағдайда электр өрісі болатын болса потенциалымыз неге тең болады екен фидің өзгерісіне фи деп жатқанымыз делта фи яғни ә, потенциалдың өзгерісін тең деп қарастырады екенбіз міне қараңыздар электр өрісі мен гравитациялық өрістердің ұқсастығына осылай жеке жеке ашып қарасуға тырыстық иә формуласын барынша ашып қарасуға тырыстық яғни бір біріне тікелей ұқсастығын осы жерден көруге болады екен енді осы тақырыпқа байланысты әрине қаншалықты түсінгеніміз анықтау мақсатында пысықтаймын осы бар болған төрт есепті шығарамыз түсінбеген жерлеріміз болса комментарий ретінде қалдырамыз және де лайк біздің канал тіркелуді ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта